жетісайдан келген тойбасшы қошан болса бір той төріне келсе қошай тойбасшы болса той тойбасшылар болса бір той төріне келіп жатса қадірменді ағайын осы елге қызмет етіп елдің ақпатасын алып жүрген азаматтар Бара қадірменді ағайын осы найман ата президенті мұстау тойханасының бастығы шаймерденов ғани ағасынан 500 доллар қадірменді ағайын осы найман ата президенті мұстау тойханасының иесі шаймарданов ғани ағамыздан 500 доллар салымдар келіп түсіп жатыр ағайын ырысбай құдадан бір тай кім көкпар келе жатыр ғалымжан шабандоздың тақымында бір айда мәреге турала мәреге турала мәреге туралы, тасты қол ажырат еңкей әрекетіңіз жаса көкпар жерде жатыр сабыр еңкей төменгі мәреге талай шабандоздардың ұстазы қазақстан республикасына белгілі палуан жоғарғы мәреге қазыналы қария каналбай қажы ақсақалдың атыменен аттың аты ақтанау жоқ айқожаның баптауындағы тұлпар жоғарғы мәреке жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандостаста да жоғарғы мәреке қазыналы қария каналбай қажы ақсақалдың ақтанау есімді тұлфары менен айқожа бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік жоғарғы мәреке сырлы келес ауданынан келген қазақстан өзбекстанға белгілі жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шамын достастады қадірменді ағайын